Flora, peux-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Mi, mi, ré, do. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec Mi de la main droite. Mi, comme la première mesure, mi, répétez deux fois. Mi, mi. Ok Ensuite, ça revient sur le ré avec le deuxième doigt. Mi et ré à jouer. Alors d'abord, mi deux fois et puis ré. Comme ceci. Maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, mi, ré. Première fois. Mi, mi, ré. Deuxième fois, mi, mi, ré. Troisième fois, mi, mi, ré. Quatrième fois, mi, mi, ré. C'est très bien. Ensuite, mi, mi, ré, et. Comme c'est marqué la blanche, il faut compter deux temps. C'est pour cela, mi, mi, ré, et. Ok Jusqu'à là, on répète cinq fois. Mi, euh, mi, ré, et. Euh. Première fois. Mi, mi, ré, et. Deuxième fois. Mi, mi, ré, et. Troisième fois. Mi, mi, ré, et. Quatrième fois. Mi, mi, ré, et. La dernière fois. Ensuite, elle continue à descendre. Do sur le Do avec le pouce. Cela donne Mi, Mi, Ré et Do comme ceci. Maintenant, on va répéter cinq fois. Mi, Mi, Ré et Do. Première fois. Mi, Mi, Ré et Do. Deuxième fois. Mi, Mi, Ré et do. Troisième fois. Mi, mi, ré et do. Quatrième fois. Mi, mi, ré et do. Bien, maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner les deux mesures que vous avez apprises. Sol, sol, ré, ré, mi, mi,